Ciao! Allora, oggi parliamo della palette, questa dell'Essence, eh, quella sui toni da rosa, si chiama All About Rose ed non ho acceso tutte le luci perché così cercavo di farvela vedere, ma per adesso cerco di aprirla. Comunque sia, eccola qui, ecco, e adesso magari vi faccio vedere lo swatch così si vede un pochino meglio comunque sia sinceramente me l'aspettavo diversa perché pensavo a una palette sui toni del rosa mentre questa eh, tranne alcuni colori come questo e questo prugna che è un prugna metallizzato gli altri non è che siano proprio sul rosa quindi di rosa c'è pochino cosa dire tanto così così la vedete meglio intanto sono quasi tutti colori metallizzati eh, alcuni più scriventi alcuni meno di eh, opachi ne abbiamo solamente due quindi questo e aiuto e questo è il marrone ok gli opachi ci sono solo quelli eh, satinato forse ci potrebbe essere il marroncino in fondo però non si capisce bene che colore sia inizio a farvi lo swatch così la vedete un pochino meglio partiamo con la prima fila dove sono tutti metallizzati esatto e devo dire che sono davvero la prima fila è molto molto scrivente comunque ve la faccio vedere vedete che il primo il secondo terzo e questo che è un prugna metallizzato provo a farvi vedere vediamo se si vede qualcosa vedete che sono molto molto luminosi sono davvero molto luminosi sono tutti ed metallizzati allora cosa dire della prima fila la prima fila abbiamo un punto luce che è davvero molto luminoso, eccolo qua. Il secondo è un metallizzato che va a scomparire sulla mia carnagione perché sembra molto rosa, poi alla fine invece è quasi del mio colore, però dà luce, questo sicuramente, quindi perfetto ad esempio nell'arcata sopraccigliare, questo è fantastico. Poi abbiamo due metallizzati che potrebbero andare bene nella piega dell'occhio, di cui un sui toni del, eccolo qui, del bronzo marrone e uno sui toni del prugna, eccoli qui e ora andiamo con la seconda fila che vi faccio vedere dove eh, sono più o meno tutti eh, opachi tranne diciamo questo che è, eh, in teoria dovrebbe essere un eh, brillante però alla fine applicato sembra quasi opaco quindi eh, le, il colore resta solamente in superficie, glitter quindi andiamo a far vedere la seconda fila è molto meno scrivente rispetto a quelli ovviamente metallizzati quindi partiamo, vi mostro il primo il secondo il terzo che è un marroncino tortora e il quarto che è un marrone adesso andiamo a vederli rispetto a questi molto colorati vedete subito che sono molto più opachi e 4 il, il, questo marrone è davvero scrivente allora cosa diciamo di questi la ok i primi due colori quasi scompaiono quindi vanno bene proprio per le sfumature mentre il marrone eccolo qui questo specie di beigeolino il terzo eccolo qua e il quarto vanno bene nella piega dell'occhio perché sono opachi più o meno e comunque sia sono sui toni del marrone ecco io da una palette che mi viene a chiamare o la Bout Rose mi aspettavo qualcosa di più rosa mentre di rosa sinceramente c'è davvero poco la scrivenza ovviamente per quelli eh, questi che sono tutti metallizzati, la prima fila è davvero alta, mentre per la seconda molto molto meno. Sono abbastanza polverosi, soprattutto quelli metallizzati tendono a perdere molti brillantini, quindi prima magari fate gli occhi e poi il trucco viso. Con un primer però durano tutto il giorno, quindi questo è un lato positivo, senza attenzione perché quelli metallizzati sono abbastanza fissi, mentre gli altri vanno a disperdersi cosa dire di questa palettina? Per il prezzo che ha, ok, e mm, ci sta, per neanche 4,50 euro ci sta, perché i colori ci sono. Avrei, mi sarei aspettata qualche rosa in più, e di rosa c'è un po' pochino. Diciamo che rispetto eh, alla All About Nude, se riesco ad aprirla, ecco la nude, che invece ha davvero tutti i colori ed è sul tono del marrone, questa che è la rose sui toni da rosa ha un sottotono rosato ma i toni da rosa ci sono poco comunque fatemi sapere se avete provate e come vi siete trovate se vi è piaciuto questo video mettetemi un like e iscrivetevi al canale per non perdere le prossime recensioni ciao